I ima jedna super, ima, ima super uputa od jednog nepoznatog autora koja kaže Pazi na misli jer one postaju riječi. Ok, to smo usvojili. Pazi na riječi jer one postaju dijela. To smo isto usvojili. Pazi na dijela jer ona postaju navike. To znamo. Popiš kavu jedan put i opala, 20 godina kasnije ne možeš se riješiti toga <laughs> nikako te ovisnosti. <laughs> Ono, Pazi na navike, one postaju karakter. E, tu smo već duboko ušli unutra, jer kad nešto postane karakter, tebi se čini da je to dio tebe šta je. Tak, to sam, ja sam takav. Tako. To je samo dovoljno puta si ponovio nešto, <laughs> neki obrazac. Ne. I pazi na karakter jer on postaje sudbina. Sudbina u ovom smislu znači ti manifestiraš na taj način svoju stvarnost. U svakom slučaju, šta god preispitivao, kad završiš preispitivanje, ostaje samo jedna stvar na koju možeš uperiti svoj reflektor, a to je subjekt. Tako. Nema ništa osim subjekta. Dakle, kad ogoliš svo preispitivanje, kad više nema ništa, ostaje samo onaj koji gleda. Tako. I taj je subjekt nepromjenjiv i mi to svi znamo i toga smo svjesni i ne možemo to baš ni verbalizirati, jel tako? Vrlo je neobičan taj subjekt koji gleda i mi ga znamo nazvat svijest ili duša ili svašta. Mislim, većina ljudi tu vani koji hodaju će vam reći da je naš subjekt rezultat našeg uma, jel tako? šta mi koji smo zašli malo dublje od uma znamo da to nije točno i da čak šta više tvoj subjekt se može protiv tvoga uma i te kako izboriti. Vrlo lako, jer je um minijaturan u odnosu na subjekt koji je unutar tebe. I zapravo kad shvatiš taj subjekt, taj jedan nepromjenjivi subjekt gleda svijet objekata Znači, postoji jedan subjekt i sve su ostalo objekti. I onda, kad se vratite na sve mudre knjige i na sve silne upanišade, shvatit ćete da je jedini zaključak upanišada koji je doista bitan je Atman jednako Brahman, odnosno pojedinac je Bog. Pojedinac je subjekt i subjekt je jedan. I mi smo jedan pojedinac, svi mi. Yeah.